to dendron. Ec tu spermatos proginetai to phyton. To phyton thamnos ginetai. Ho thamnos dendron. To dendron hupo tes risdes anegetai. Ectes risdes stemma anistatai. To stemmas eis cladus cae petala ectenetai. Ex hon ta fylla proergetai entoe annotato corufe esti to stelecos tae risde proskeitai hoc hormos stemma apocopen esti aneu cladon cae echei ton floion to lepos cae muelon ho ixos tois cladois prosgenatai fuetai hoitines cae cummi retinen pissen kai toyauta alla idiusi